Okay, walay air ka. Tagaktak ang pawis. Kalingin ba? Hi, chubby, chubby bears. Hi, gummy bear. So, welcome to my channel. So, busy me Ogrego. Ay, Rego, registration to the people. O, busy kaya itong madam. Naku, kay ko, okay. Birin. Ako ko nagkulo. pa na siya. <laughs> Dapat may filter na siya, ha? Eh. Ano, dili ba klaro ang mga... Ano, dili mo ko ka-filter, kay dili ta fake. Grabe siya. Oh. Uy, dili, gwapa man ka sa camera, te promise. Sa camera. Sa camera. <laughs> Sa camera. Ako ang ni Char. Kaiyak. So ayan guys, nagkaganap na po ang event ngayon. So we need to focus Okay, walay aircon. Tagaktak ang pawis. and also about publications. so you can see the reviews sa nila o sa my frequency kung hindi by the offer Be descriptive kung sa purpose nila sa pagpapay mo. Huwag naman sa power users. Ayaw pag ganang sa stay up with over over edit. Yung kasi ang actions is discovered uh, put into consideration the quality. So, nating directory, so if once na na-deploy na yung app, such as experimentation, goodness na, makikita And then you also have design principles. So, in the instance yung mag-create ng app, Google has standards or design principles na nangyong yung mga. Kung natin, fair, kailangan sa So last but not least, be helpful anywhere your users are. So currently, si Google Assistant na asya na ay, na ay kanina na ay French, ay Korean, ay Japanese, ay Portuguese, ay Indian, and so on and so forth in German. Yung app ay makita worldwide, or inyong audience ay worldwide, Yeah, ma'am. Consider lang ang mga languages. Like how to convert your app into German language, into Japanese language, into Opa. You use virtual reality so that you can make your, uh, so that you can Pero <laughs> okay, featuring Jiri the Great. Nasa Timor Loyal Creations. Ayan. So, ito po si Queen Panther. Queen Pansy. Queen Pansy po. So, bibo kayo, ah! Oh, sila rin nalipay, no? Stress game is that. What's yun sa stress? Make sure ha nga, gwapong-gwapa may sa imong vlog. Uy, ka na, sure na gwapa. Okay, <laughs> make sure na po, buta na ko gwapa ni siya. O, oh, diba? Ipasubay so na dyan <laughs> Grabe siya. <laughs> Oh, barter. Oh, barter. Bargain. Barter, bargain, dayon. Kaunos. <laughs> Dapat daw klarong hal ako. <laughs> ako daw sa picture. Grabe po kay sila pa picture. Ang sa mo, ay. Kabi ko ba? Ha, ang sa? Ladies na ako. Wala ko, ladies na ako, guys. <laughs> Nag-resign na ako, guys. Nag-resign na ako, Grabe siya, say hi! Tosi, lubi siya, di siya mag-boy. Yeah! This is my, my, my My haggard face. Haggard face. Ah! <laughs> Nahirang haggard face na pinaan. This is my haggard face. <laughs> Ayan po kumakain ng si Ate Jai. ko gutom mo. Tom Jones. Ikaw ba to karon ng mga artista sa GD? Papagbuto niya. Hi, Ed. Hi, Jeb. Hi, Halika natin Sige, interview na. So, interview po natin, no? So, how was your day? <laughs> So explain any ano everything no <laughs> expression. We're hungry actually. Hungry sila. Hungry for lunch. <laughs>